nowadays, people tend to look over the real art of DJing. que sí, que sí, que que que todavía queda gente aquí sacando todo del pecho por detrás de mi país, que sí, que sí, que sí, que sí, que que todavía queda gente aquí sacando todo el pecho por detrás de mi yo que sí, sí, hay Todavía queda gente que le mete bandera a la música rapera Real hip ha salido de las cloacas Por el subterráneo me desplazo por la Gran Caracas Ah, que me aguanta Racon salsa, mete en marcha Para establecer los puntos clave mi comparsa La mano alza, la gente grita, vacila salta Yeah. Entro un poco en estilo suave y un poco frenético Más adelante lo elevo, no seas incrédulo Para darte rol el susto, no te ponga histérico Sé que este ritmo queda un poco en pretérito Pero me pongo el casco, me pongo en modo hermético No importa lo que digan, yo hago lo mismo, inédito Si saco un tramo más tarde, no importa, no pierdo méritos Yo sigo con lo mío formando Tremendo tremendo séquito Let's go my home, tremendo son Seguimos vendiendo rimas que salen del callejón Yeah, con un estilo bien lacra Establecido en Maracay, pero parido allá en Caracas No hay trabajo gratis, cachicamo, trabaja palapas Las niñas me miran y les gusta porque flow resalta Soy un negro flow, pero mi las que las mata Escucha lo que crash, el negrata está en la casa Claro que sí, claro que sí, claro que sí, nigga Claro que sí, claro que sí, claro que sí, man nigga Claro que sí, todavía queda gente aquí sacando tu del pecho por detrás de mi país, ya Claro que sí, claro que sí, claro que sí, nigga Claro que sí, claro que sí, claro que sí, man nigga Claro que sí, todavía queda gente aquí sacando tu del pecho por detrás de mi país, ya no se prega con rapero fake Como dice que quiero dinero, va a sacar un mixtape Con amor ya que esto es que lo voy a hacer las horas se me pasan escribiendo qué más puedo hacer Y decían que el rap no servía Que futuras predicciones al hip hop encontrarían En los bajos de los fondos navegando en porquería Resurgiendo como el fénix desde las alcantarillas Palabra en banda como en diccionario Conceptualizando el hip hop y exhibido en canto Excelente trazo como New York Faca En expresión textual para detallar con complejidad Paradigmas de esta complejada realidad deprimente y a veces casta tétrica, por eso me vacilo con rap Con poca estética, lo escribo, no analizo, lo interpreto con mi métrica En cada manuscrito mantengo siempre mi ética Hey, pues que acaso lo no notas Dando saltos largos como lo hace Yuri Rojas Predicando mis versículos no existen paradojas Que el humo se torna denso, tu respiración sofoca Cuando emprendo el fuego el lápiz por el roce con las hojas Ya, escritores no funcionan orgullo de Maracay Nuevamente aquí se nota Claro que sí, claro que sí, claro que sí, nigga Claro que sí, claro que sí, claro que sí, man nigga que sí, todavía queda gente aquí Sacando tu pecho por detrás de mi país Claro que sí, claro que sí, claro que sí, nigga Claro que sí, claro que sí, claro que sí, man nigga Claro que sí, todavía queda gente aquí Sacando tu pecho por el de mi país Ya, que lo que Oye la Luife Negra negrada, homie. con toda su gente. mi Pacheco todavía vive. Ese tipo era costilla del difunto Picón de Rodríguez. Ah de mi estilo gramático. El nicho y su salso lingüístico, haciendo que para mí sea doméstico. Que como Rubén Blades no me gusta lo plástico, A mí me gusta lo épico. pura canta madera, cantándole al pueblo como al